da hinten in den großen eckigen genau. sind, alle möglichen Oldtimer auch und sowas. In dem Museum, genau. So die Meilensteine der Automobilgeschichte. Die verfolgt haben. Mhm. Boah, das könnte, ist alles das gleiche. Genau. Fein, guck mal, Wahnsinn. Oha, genau. Wenn Sie einmal so einmal rumgeschaut haben, fange ich dann mit Ihnen zur Aufschreiben an. Ach so, da erzählen Sie noch mal ich was. Ich erzähle noch was. Ah, da steht ein T-Bone in Weiß. Guck mal, T-Bone in Weiß. <laughs> ne, die Karis wollten den noch haben. Ja, schau mal, da kannst du zugucken gerade. Und weiß finde ich ihn echt gruselig. Gruselig? Ja, also ein weiß finde ich. weiß ist einfach eine blöde Autofahrer, finde ich. Ja, aber das ist was anderes. <laughs> den Kauf finde ich noch ganz schön.